तेरी महफिलों में हम ना होंगे लगेंगी ठोकरें जख्म ना होंगे सुना तो दे तुझे अब हाल दिल ये बांट के भी गम तो कम ना होंगे तो लिखने दो मुझे अब हिजर की उन दूरियों पे क्या तुम पढ़ोगे मरसी है मेरी मजबूरियों पे ये जलते दिए रहे गवा उस अफसुर्दगी के इसके सिरहाने कितने जाम मैंने पिए होंगे दिए दर्द तूने वैसे दर्द ही नहीं है cold world ये दुनिया मुझसे जलती रही है पर इस कलम को नहीं सवाल ये तो चलती रही है करती है कमाल ये भी लिखती है सवाल तुमसे Why do you do this to me? Why you? I know तुम मेरी नहीं I do Why do you do this to me? Why you? Why you?